мен осы бір жарты сағат көлемінде ютубтан қазақ деген ә, никнейм деуші ме шыққан жарияланған бір публикацияны оқты, көріп тыңдап оқыдым ол біздің бірінші президентіміз елбасы ә, нұрсұлтан әбішұлы назарбаев туралы жазылған мұндай публикациялар бұдан да бұрын осы жаңағы оппозициялық жарияланымдарда шығып жүр оны мен э, білемін мына билік оқымайды қоймайды оқиды ә, нұрсұлтан әбішұлының да құлағына ол сөздер жетіп жатыр мен бұл публикацияны елемей шетке сырасталар едім егер осындағы айтылған нәрселердің басым көпшілігі менің ішімдегі ойымен астасып жатпаса мен бұрын ой, әге, ойлайтынмын нұрсұлтан әбішұлының шыққан тегі туралы айтып жатқан сөздерге жел сөз деп бірақ жел сөз жел сөз жел сөз деп айта берсең ол шын сөзге айналып кетеді сондықтан менің мына осы публикациялардың басым көпшілігімен келісе отырып Э, ресми желіде э, сіздердің алдарыңызда өзімнің Қазақстан Республикасының конституциясында және бүкіл э, әлемдік адамдар құқығы декларациясындағы бекітілген менің хақыларымды пайдалана отырып сөз бостандығы ой бостандығы пікір бостандығы туралы хақыларымды пайдаланып отырып мынандай сұрақтарға жауап алғым келеді нұрсұлтан әбішұлынан ол кісі әлі билік басында президенттіктен кеткенмен елбасылықтан кеткен жоқ еліміздің жаңа сайланған енді сайлан сайланған сайланбағанның заңсыздығында заңдылығында шаруам жоқ ә, сайлаудың шешімі күшіне кірген соң ол кісі қасым жомарт кемелұлы тоқаевты мен елдің президенті етіп мойындаймын сол заңмен мойындалған президенттің құқықтарының көбін жаңағы адамды мемлекеттік қызметкерлерді тағайындауды сол кісімен ақылдасу туралы ә, заң шығартқанына басқа да ә, ел дербес елдің президентінің сыртынан жасап жүрген билікке тән әрекеттеріне шет мемлекеттердегі таңғала отырып мына сұрақтарға жауап алғым келеді нұрсұлтан әбішұлы мен сізді бұрын қарымы қатты құрметтеп келгенмін қазірде қазақ ә, егер адасқанның айыбы жоқ қайта үйірін тапса дейді қазақ әлі де кешірімді халық соны ескере отырып сізден сұрайын дегенім бірінші осы кәршал асановтың кітабындағы мына ә, жарияланымда айтылған сіздің тегіңіз туралы нәрселер рас па жоқ па рас болса оны неге жасырып келдіңіз сол осы сұрақ екінші бүкіл әлемнің өркениетті ә, зайырлы мемлекеттері ә, адамзатқа қарсы әрекеттер үшін геноцид үшін наразылық білдіріп неше түрлі наразылық шараларын санкциялар қабылдап ә, дәлірек айтқанда ана сыртқа теуіп жатқан біздің көршілес қытай мемлекетіне сонша жабысып қалды билік не үшін олар қандай бізге жақсылық жасады елу бір мемлекет елу екі елу бес дейді елу екі дейді Э, кәсіпорынның кіріп жатқаны рас ә, сонда ол кәсіпорынға кірді дейік оларда істейтін біздің жұмысшылар жоқ па неге өз жұмысшыларымызды тартпаймыз неге өзіміздің мәлі мен, мамандарды танытпаймыз ал кірген жоқ деп э, айтуға ешқандай негіз жоқ өйткені біздің талдықорғанда ә, ет комбинаты салынып жатыр қытайдың фирмасы басқа да жерлерде нақты деректер бар осы қандай экономикалық бізге пайда береді және келісімшарт неге жасырын міне осы сұрақ содан кейін ең көкейді тескен сұрақ мен осы осы үш жылдай болды барлық әлеуметтік желілерде жазып жүрмін айтып жүрмін біздің конституцияның жетінші бабының екінші пунктіндегі ә, екінші пунктіндегі кез Э, орыс тілі э, мемлекеттік тілмен қатар ұлтаралық қарым қатынастардың ресми тілі болып саналады деген бапты алып тастамасқа негізі көзі ашық көңілі ояу адамға осы баптың осы екінші э, пункті біздің төл тіліміздің ана тіліміздің аясын шектеп ана жаңағы көрсетіп жатқандағыдай өзіңіз баяғыдағы айтқанда әлгі неге орысша сұрағандарға қазақша жауап береді неге ондай бейбастақтық заңсыздық э, шара қолдануды талап етемін деп айтқаныңызға айтқаныңыз соның бәрі неге осылай сіз ел президенті болып елдің конституциясында жазылған мемлекеттік тіл деген э, мәртебемізді тілдің мәртебесін қолдамасаңыз онда басқа кім қолдайды бұл сұрақ содан кейін сіздің өзіңіз 87 жылы айтқансыз ә, осылай біздің еліміз ә, осы таяудағы жылдарда кувейттен де артық тұратын болады өйткені оларда мұнай ғана а біздің жер қойнауымызда менделеевтің түгел таблицалары бар деп қазақтың елі ә, кувейттегіден қанша қанша ұмытып қалдым қаншама есе артық өмір сүретін болады дегенсіз неге еліңіз кедей неге ат түбінде олигархтар ғана байып жатыр оған неге тыйым салынбайды тағы бір сұрақ біздің конституциямызда сөз бостандығы ой бостандығы талас бостандығы наразылық бейбіт шерулер бостандығы қадап көрсетілген бұл бостандықтар ә, бүкіл әлем мойындаған ә, адам құқы декларациясында да жазылған ал ол декларацияны басқа да Ә, адам құқығы жөніндегі талай ә, ресми мемлекетаралық құжаттарды біздің мемлекет мойындап ратификация жасаған болатын неге біздің елде сөз жүзінде бар да іс жүзінде осы қолданылмайды неге конституциялық құқықтарын пайдаланып алаңға шығып бейбіт шеру жасап өз пікірлерін ойларын наразылығын айтқан адамға біздің полиция халықты қорғауға ант берген ең бастысы ең басты билік көзі халықты қорғауға ант берген полиция және басқа күш құрылымдары халыққа күш көрсетіп бейбіт шеруге шыққандарды шетінен қамап жатыр және болмаған тек қана жарияланған митингтерді болмай тұрып елді неге ұстап қамап жатыр осыған неге ә, тыйу жасамайсыз сіздің қолыңызда ғой қауіпсіздік кеңесінің билігі одан кейін неге мемлекеттен сыртқа кеткен ақшаны қайтаруға қимыл жасамайсыз баяғыда өзіңізге екі рет ашық хат жазғанда мен айтқан едім сіз осындық игі істі бастасаңыз халқыңыз сізге демеу көрсетеді қолдайды деп айтқан халыққа сүйенсеңіз деген айта берсе сөз көп елбасы құрметті елбасы мырза бірақ ең тесіп жүрген ең осы ә, мені мазалайтын азамат ретінде қазақстан республикасының азаматы ретінде заңгер ретінде көзім ашық ә, э, еркек ретінде мазалайтын осы сұрақтар осы сұрақтарға содан кейін ең сорақылық ана қасым жомарт кемелұлы ана германияда берген сұхбатында біздің елде қос билік жоқ дегеніменен қос биліктің бар екенін оның қандай күйде екенін көзіміз көріп құлағымыз естіп жүр неге сіз өзіңіз тіпті құрметтік атақтарыңыз пайдаланып болыңыз бірақ елдің ресми сайланған президентіне ерік беру керек қой осының бәрі көрге көзге көрініп тұрған нәрсе президент ә, елбасы мырза бірақ соның бәрін ә, көпе көріну билік мойындағысы келмейді ол сөз бар ғой жасырған мен өлгенді қайтесің деген елдің ішіндегі сіздің рейтингіңізде ана сіздің маңыңыздағы жандайшаптар жағымпаздар ә, айтып жүргеніне сіз сенетін шығарсыз бірақ өзіңіз де білетін шығарсыз қазақ елінің басым көпшілігі сізді қазір сынап жүр көп ретте басым көпшілігінде әділетті түрде сынап жүр осыны да ойлану керек сіз қазақ еліне сіңірген еңбегіңіз жоқ деп айтпаймын еңбегіңіз бар бірақ сол еңбегіңіз еш кетіп жүрсе не істейсіз президент мырза осыны мен елімнің тағдырына жаным ашыған қазақ азаматы ретінде білімді заңгер ретінде тәжірибелі ә, полиция қызметкері ретінде офицер ретінде ең бастысы офицер ретінде офицерлік ар ожданымның алдында мына публикациядан кейін айтуды жөн көрдім ана құзырлы мекемелердің назарына мен бұның бәрін президенттің намысына тимей ә, ешқандай әгі жалаң сөзге бармай өзім ә, көзім жетіп жүрген және жаңа ғана ютубта жарияланған нәрселердің шындық екеніне сене отырып осыны жариялап отырмын егер еліңізді сыйласаңыз мен еліңіздің бір мүшесімін осы халықтың бір ә, мүшесімін жәнегі басты биліктің көзінің бір тамшысымын осы сұрақтарыма жауапты талап етем. аман болыңыз